Imagina por un momento que fueras una persona de escasos recursos y al mudarte a una ciudad para conseguir empleo no lo consiguieras y terminaras viviendo en la calle. Pues bueno, esta es la historia de Javier y en esta ocasión quisimos poner a prueba la frase que dice no me des el pescado, mejor dame una caña y enséñame a pescar. El letrero decía, él es Javier, vino de Monterrey en busca de trabajo y se quedó sin dinero. Lo queremos ayudar para que sea bolero. Personalmente compraremos las cosas. Y en unos instantes la gente empezó a ayudar. Aquí ayudaron todos. Vimos adultos, niños, extranjeros, familias y grupos de amigos. y en menos de hora y media ya teníamos 500 pesos con los cuales al día siguiente compraríamos su kit para que fuera bolero. Al día siguiente quedamos con él de verlo en el mismo lugar y para nuestra sorpresa ya había conseguido una especie de gabardina para que en cuanto comprara su kit él ya empezara a bolear y no se manchara su ropa. Empezamos a caminar para ir en busca de su equipo de bolero. Y algo que no podía ocultar Javier era su alegría y su gran sonrisa. Caminamos hasta que por fin llegamos a un lugar que un bolero nos recomendó, Lo que no sabíamos era si con 500 pesos nos alcanzaría para todo. Para nuestra sorpresa y alegría, el costo fue de 488 pesos. Y así Javier ya tenía su equipo para trabajar. Le preguntamos a un bolero sobre la técnica y pasos a seguir, y unos minutos después, Javier ya estaba trabajando y ganando su dinero. Seguramente tú, al igual que yo, varias veces le has dado el dinero o comida a la gente de la calle que está más necesitada, lo cual está bien y ayuda muchísimo. Pero ¿qué pasaría si por solo un día nos diéramos el tiempo para enseñarlos a pescar?